Ah, lakini aha mwanzani ili siku idatu, siku idatu si ndio? Yeah, ale yoyo ngani nalingusaka alingusaka tambeka tu sawa eh hey. Eh. Haya, wameanza siku tatu, mheshimiwa DC mm. Eh, leo ya tatu, e, leo ya tatu. Ina maana hii kazi ilisimama mpaka waliposikia kuna ziara ya katibu mkuu wa chama. Sasa huo ni uzembe, kwa mpaka viongozi wao wanakuja ndio muwe mnaanza tena mkurugenzi? Kwa nini kazi ilisimama? Mheshimiwa Naibu Waziri, na kwanza hawa sio mkawafukuza kazi kwa kusema ukweli, waendelee kupata kibarua chao. E, maana hatukawahi kuondoka hapa tukasikia hawa wamechukua. Kwa nini mmesema siku tatu? Wao wameongea za ukweli. Eh, si ndio tunasema kwenye kazi hii. Engineer, kwani kazi ilisimama au DC? Akusaidie. Hapana. Na nikuhakikishie akikusaidia DC we naondoka na wewe. Wewe si ndio incharge kusimamia? Mimi ndio incharge mheshimiwa. Sasa kwa nini akujibia mkuu wa wilaya? Mheshimiwa Waziri, mimi nimekuwepo kuanzia mwanzo wa mradi huu uh -huh. hadi hapo ulipofika. Sasa kwa nini majibu unakosa? Swali langu nalo kuuliza? kwa nini unashindwa kunijibu? Hapana mheshimiwa, nakujibu swali. Haya, nijibu. Kwa nini kazi ilisimama? Changamoto kubwa ambayo naweza nikasema ambayo kwa inaenda moja kwa moja kwenye kusimama kwa kazi kwa, kwa namna moja au nyingine ni kwamba sisi kwanza malipo ya mkandarasi mm -hmm. tunaandaa immediately after claim ya ya, ya mkandarasi mm -hmm. Lakini changamoto ni kwamba mfumo wa malipo, watanisaidia wenzetu ambao wanafanya malipo, ni kwamba hela inabidi ilipo kupitia BOT. mm -hmm. Kwa hiyo unakuta umeandika certificate leo, mheshimiwa, watu wanakuwa wana, wanatarajia malipo haraka. mm -hmm. Lakini yale malipo yanatakiwa certificate ipite kwenye taratibu mm -hmm. tumwe mkoani na taratibu zingine ziendelee, ndio watu wafanyaje, wapokee yale malipo. Mm -hmm. Kwa changamoto ni kwamba mkandarasi anashindwa kuwalipa hawa kwa wakati wanasizi mm -hmm. ile time ya kusubiri mpaka mkandarasi anapata ya Haya, yake. bado mimi na, na, nataka nikwambie jabu, kuna mkandarasi mmemlipa zaidi alikuwa anadai hela lakini amelipwa zaidi na amepotea saiti Kwa unachoniambia wewe does not make sense kwa sababu hiyo bilioni tatu Mheshimiwa Rais aliileta hapa, si ndivyo? Iko BOT. Kwa hiyo hujui kwamba hapa mkandarasi anatakiwa aanze kulipwa. Maelekezo hapo wewe yanatolewa mara kwa mara, si ndio? Kwenye site hii viongozi mbalimbali wamepita hapa, si ndivyo? Mimi toka nimekaimu kiongozi niliyempokea ni katibu mkuu ah. na wiki mbili. Aha. Mheshimiwa Waziri, nataka nitafutie wewe ni, ni pinpointie sehemu zako zote hizo sign upo site, zihesabu mara ngapi wakati tunaendelea kutembea na kwingine. Maanake usiseme naibu waziri kaja kunionea, umetamka mwenyewe kuna madarasa yaliyokabidhiwa kazi. Hii ni kuchezea hela ya mama Samia. Eh, si umesaini wewe kupokea? Haya, kwa akili tu, mimi sio engineer. Is this complete? Is this complete? Hmm? Maka umenileta kunaona ulijiamini kwamba limekwisha. Hili limekwisha. Milioni 30 na point. Milioni 30 na ngapi? Pesa iliyobaki katika mradi huu ni milioni kumi laki nne na elfu arobaini. Na kazi ilikuwa ni bei gani? Milioni arobaini na sita. Now uh, that's almost 90 percent ya, ya fedha, si ndio? Haya, manunuzi. we engineer, mlikuwa mnapitishaje mpaka mtu ameshalipwa almost 90% ya kazi? Ndio. Inakuwaje mtu amelipwa almost 90%? Milioni 40 na mkataba, je, kashakula milioni 30 na point kipindi analipa sikuwepo hapa, nika sijaripoti. Haya, aha, mkaguzi wangu wa ndani, maana kule ulimtetea injinia. Haya, hapa imekuwaje tena? Kulikoni? malipo yamepitaje? 90% na jengo liko hivi hapo, maana yake sikuna viashiria vya rushwa hapo maana yake kuna viashiria vya rushwa. Lakini tumeona hapa kwenye manunuzi kuna gap kubwa mno. Sasa sijui afisa manunuzi <laughs> ulikuwa unafanyaje, lakini umelipa pesa tarehe ambayo ni ya mbele kuliko iliyoingia kwenye akaunti ya fundi. Sasa nashindwa kuelewa ni miujiza gani imetumika, lakini kwenye certificate, certificate imekuwa printed kwenye mfumo tarehe 13 Januari, lakini signature <laughs> ni ya tarehe 30 Disemba. Sasa sijui miujiza gani imetumika. Kwa hiyo hapo kuna vitu vitatu. Kuna malipo ni Oktoba, certificate imeprintiwa Januari, alafu signature ya Disemba ambayo ni, ni shida kubwa sana, ni tatizo kubwa sana. Lakini vile vile kwa taarifa nilizonazo mliova procure pale, hamkuendana na BOQ, mna vyoo vilivyozidi na vingine mnatafutia wateja hivi Uongo kweli? Eh, ndio hilo nilikuwa nataka, ni uongo kweli? Si kweli? Sasa unaova procure vipi na BOQ ipo? Eh? Mimi hapa hapa naomba TAKUKURU nisaidie kwanza, ili la kubackdate hili ili na kukabidhi wewe eh, client wako huyo, pambana naye ujue aliye raise kama aliye raise au nani, lakini tayari kuna forgery hapo eh, ya wazi kabisa ya kubackdate. Kwa hiyo hiyo anza nalo. Mamlaka yake ya nidhamu ambao ni mkurugenzi wa halmashauri na kuachia hawa mabwana sawa sawa, eh, na nipate taarifa ya nini kilifanyika Eh, kuna taratibu za kinidhamu za kwao na nataka nione mmefanyaje sawa, sawa eh? kwa kuchezea pesa ya umma, si tumeelewana? Sawa. Pesa inaletwa ili hudumie Watanzania. Sasa hiyo taarifa sisi tuko na Mheshimiwa Rais kesho na kesho kutwa Arusha. By the time nafika Dodoma, mi na naibu katibu mkuu tu tumezipata hizo taarifa ili tujue tunaandika ripoti gani ya kumpa waziri wa nchi Mheshimiwa Angela Kairuki. Sawa. Tunaelewana vizuri? Eh? Sawa. Eh. Yaani mimi ninapotoka Arusha taarifa hiyo nimeipata ya hatua za kinidhamu za hawa, kwa sababu hayo ni mamlaka yako. Sasa kama utaonea soni, tuendelee kuliwa hela zetu, tuendelee kufanyiwa uhuni, sijui. mimi nawapa miezi miwili mheshimiwa DC, kazi ziwe zimekamilika, miezi miwili kazi ile iwe imekamilika. na date exactly leo tarehe moja Machi, manake Mei Mosi kazi iwe imekabidhiwa. Na in fact nitakuja hapa mnikabidhi mwenyewe kazi hiyo. Kwa nawapa extra day. Mei mosi labda kutakuwa na sherehe. Mimi tarehe mbili tutakuwa bungeni, bunge la bajeti Dodoma. Nitamchukua mheshimiwa Chaya nakwambia tuende tena, utaingia kwenye gari pamoja tuje hapa tukabiziwe jengo.